sa akože tiež bojím burky, ale až tak to neprežívam jako na cipankáča. Cipankáča. To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká video kde se dějí nevysvětlitelné věci. niestety wobec. I'm fast as fuck, boy! Surprise, motherfucker!

Wyuli. To no i mamy czas. Tak jak to bylo? Co vy na to? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Pokud jste měli pocit, že by to mohla být pravda, dostali jsme vás. Tohle se nestalo. Dokázali jste dnes rozeznat skutečnost, anebo jste naletěli na lež přestrojenou za pravdu? Každý den jsme bombardováni tolika klamnými věmi, že někdy pravdu ani nevnímáme. Tak zase příště. Naschledanou.